ist dein größter Weihnachtswunsch? Ein teures Auto. Und warum magst du das Auto? Über hier. Und warum gefällt es dir so? so? Ähm, Weil es mir gefällt. Magst du so wie der Papa fahren?